Ja, ik eh, ben bij je in de buurt. Zeg, trouwens, weet jij nog een eh, leuke lunchroom hier? Want ik wil nog even... Oh, je hebt gekookt. Uh, roti. Nou, prima. Ehm, nee, ja, nou dan kom ik er zo aan. Nou, ik had dus eh, een handeltje langs de snelweg, een tokootje met eten. Alleen eh, ja, op een gegeven moment kwamen er twee Poolse vrachtwagenchauffeurs en eh, dat heeft me een paar voortanden gekost. Kijk, die zijn nieuw. Ja, hangt natuurlijk ook weer een prijskaartje aan. En eh, toen is er nog iemand van de belasting langs geweest. Ja. Maar ja, ik ben toen maar gestopt. Maar die schuld moet wel afbetaald worden. Dus toen ben ik dit maar begonnen. Het belangrijkste is natuurlijk dat ik het doe omdat ik niet herkend wil worden. Nou, ik moet er niet aan denken dat je bij de bakken staat en dat ze zeggen... hé, hey, dat ben jij toch? Nee, daar heb ik geen zin in. Ik werk ook heel veel met verschillende maskers. Dat vinden ze ook heel erg leuk. Kijk, eh, dit is bijvoorbeeld een IQ-test. Dat eh, vinden ze heel belangrijk. Dan eh, weet je zo'n beetje wat je gaat krijgen. En natuurlijk ook dat ik helemaal in orde ben verder van de GG en GD. Nou, aan de telefoon stel ik me dan voor als Mr. X. En dat vinden ze heel mysterieus ja, voor hetzelfde geld eh, heet ik Bjorn of Dries. Ik kom gewoon direct aan huis als particulier. Zeg, je hoeft die roti niet per se op te warmen hoor. Ik eet hem ook gewoon wel koud. Bedankt. Hier nog wat extra's voor de moeite. Ja. Nou, lekker. Um, wat voor pseudoniem moet ik je eigenlijk geven? Ehm, ik, ik, vind jij wel lijken op Lenette van Dongen. Dus ik denk dat ik je Lenette noem. Ja, Lenette. En heel even, zou je dit nog willen ondertekenen? Want eh, ik wil naderhand geen trammeland met een kinderrechter of zo, of, of voogdijschap. Gewoon even je handtekening. Nou, bedankt. Wat mij betreft kunnen we van start. Nou, dat was het heel net, ja, moet ik het nou opwarmen of niet? Nou, het viel niet mee. Ze leek ook nog heel erg op Lenette van Dongen. En dat met die rotti. Het was wel heel intiem, vond ik, voor een anonieme zaaddonor. Ja. Maar ja, het is toch weer 32,50. En dat is toch 0,6% van de lening weer afgelost. Maar ja, kost wel wat. Even kijken. Waar zijn mijn sleutels? Ik zal ze toch niet binnen hebben laten liggen?